найдах таныг дэдэмнэ Цэцэг цэцэг сэвүүнрээ Золон салхтай хамт илбээ Ютага хүшгтэй бэ таныхаа Цэцэг цэцэг Наадмжиг шоотон эсгэлэн үлдээх салхин үдүү зүгдэг таныг магтмаа чилэг хайгсаас бүлэг харагдах таныг мэдэрнэ buscaré. Amén. хүчит шоотон гунда тайм хүчит таваа их эцний сүрхүчи этгэнэ Эгтэй хамтдээ юутай гамшигтай таны хаа Цэцэг цэцэг зин үнрээ Золон сахтай хамтдээ юутай гамшигтай та хамээ